Eh, jama'a salamu alaikum ja eh, mu bayani kamar yadda aka yi eh, jaɓen bermo lalle mun tabbata ni da nike magana ni suna na labi umaru nan nike bermo na aka haife ni kuma tun lokacin conference national ni siga siyasa ni fara sanin menene jaɓe ban taɓa gani jaɓe kamar yadda aka yi nan birmu lalle ni na ɗauka cewa tabbat birmu ba a yi jaɓe ba rubutu an ka yi hujja na ita ce population cin da suka da sun yi jaɓe nan na yi imani da allah da ya halacce ni babu su kuma duk wanda ya ce yau ya tabbata babu su birmu dajin makiyaya ne war haka duk makiyayi ya tafi da dabbobin su cikin karkara wannan tabbas ne amma sai aka waye gari aka yi viro da vote inda babu mutum goma ga wuri sai a rubuta mutum ɗari biyu kenan bisa ga haka ya ba mu cewa barma ba a yi jabe ba rubutu ne an kai muna da saidodi mai yawa kowane wuri inda muka tura delije delije wajibi ne bisa kot electoral ya tahiya jamna ya yi saida sai aka waye gari dalijen da muka tura a hana musu siga aka bubbuge su aka hana musu siga suna riƙe da eh, mandakin delije wanda firdancin seni ya yi kasai a kansa amma aka hana musu su jamna don su jo su ba da saida bayan hanawa an kai ta bubbuge su ni da kaina na ta yi wani biro da inda ni iske mai gida da eh, na bureau de vote da sécurité sun sa bureau sikin jida sun ka kulla sun ka kulla katanga nayi nayi nayi nayi ini sahiya guda nayi su bude in gani hanni gajini dawo da dawo wata na gaya ma firdancin sai na bar mu nace tura delegation a tahi a gani amma babu abun da an kai kenan bisa ga haka mu mun tabbatar da cewa bermo ba yi jabe ba rubutu ne an kai kuma ba mu yarda da wannan rubutu salamu alaikum Husaini eh abinda za ni faɗa mu ga wanga dai zaɓe babu inda an kawo zaɓe an ta yi an rubuto kawai babu wani wanda an ka yi ta yi an ka gata wata ne mutane wanda sun ka zo sun ka yi wannan abu mutane dai an ka ɗauka ni da kaina akwai biron da ni sai da ai jaɓe babu takarda wani farti banda eh, biyu daga lumana sai jamhuriya an ka hidda su has wanda ya hidda su ina da saidan su inda an ka kire ni duka gaban kuwa ina zuwa in gai wannan babu ja ga kasar da mu duka babu wani farahaje wanda yake nan duka sun taimaka babu wanda an ka dauko an ka